Beef kasi ano yan, yung baka, mm. yung meat, yung karne yun. What's up Kapango TV? Wow! Nagbabalik po kami at nandito po kami sa kalsada ngayon and meron po kaming pupuntahan. pupuntahan. Kami tayo Fred, baka tayo masagas. meron kaming pupuntahan sa moon. <laughs> Andito po tayo sa kadiliman. What? Oh. Diliman I-adjust mo yung brightness. Brightness? Oh, saan ka na brightness? <laughs> Oh my goodness. The brightness. Oh my ano ba? God. Malinaw, kitang-kita. Ikaw na kayo humawak Saan ba punta natin, pre? oh, oh. ang liit ng bias mo. alam mo naman ang liit lang ng aking utak. Saan ba punta natin? Ah, punta kami. Punta tayo ng Alpha Mart. Alpha Mart. Bibili tayo ng? Bibili kami ng Makain. makakain sa... <laughs> Mm, Mm. Kain na naman. Sa ah, malamig na Malamig na panahon. Sana all. Nangangalay, pre. Nangangalay ba? Nangangalay. Sige. Dapat yung may hawakan dito. Di ba kasi na, Hindi, okay lang yung may hawakan. Okay. yan. Pag ganun lang, pre. ti- Silip-silip lang. Oo. di ba? Enjoy <laughs> ba kayo guys? Kami andito ah. Wow. Uy, Oy, tangina. oops. Dislike, comment. Oste pala. Uy, Oy, oy, Poste pala yon guys. <laughs> Lupit naman ng poste. Gustong sumama. o, yan naman, chill. Yung mga chill. Ito naman, chill. <laughs> Please like and subscribe. And click notification bell. Para lagi kayong updated, guys. May mga ilalabas kaming panibagong mga videos. Abangan ah, nyo yung mga... Abangan na yung mga video na gagawin. Abangan nyo na yung martilyo. <laughs> Pre, kasyong kung manonood ka man, Bumalik ka na dito, kailangan ka namin. <laughs> wala daw, wala daw backup dancer. oh, walang walang magaling magbodo spray. Ah, tara, tara, balik tayo, tatawid tayo highway. Ah, balik Oh, kami balik guys, muna balik kami, guys. balik kami. Napapunta natin. Samo! <laughs> Gago! Dito tayo sa maliwanag. Kasi doon madilim. Mall na sa'yo yan. Ah, mall! Kasi doon kasi kanina, sobrang dilim. Sobrang dilim guys. Ngayon, nandito na kami sa maliwanag. At yung guys, ito po. Kumparin natin. At papasok kami sa sa loob. Argentina ba raw? Argentina. Ito, deep look. Ano pa pagkakaiba ng beef loaf, beef loaf sa beef loaf? Yung meat kasi yung meat, yung meat kasi yung meat, yung meat kasi yung meat, yung... <laughs> Gago! <laughs> Hindi. ano ba pagkakaiba ng beef loaf Yung sa beef? beef kasi ano yan, yung baka. Hmm. Yung meat, yung karne yun. Yung beef kasi ano yan, yung baka. Hmm. Yung meat, yung karne yun. What? Wow! <laughs> Ano guys? Ano, ano, Musit? Tigisa na lang kunin natin. Ito, ito, ito. Tama na ito, dalawa. O tatloin natin. Tatlo, no? Tapos, corn beef. Para sa dalawa. Oh, wow. Pili na. Pili na. Kasi wala pa akong napipili. Pero... Pagkain sa'yo. Ano? Uy. Hmm. Ah. Ano? Kakain ka niyan? Sobra? Sobrang angang niyan. Tulo, <laughs> sipon muna. Ano? Sarap yan, pre. Gourmet spicy pala yan. Oo nga. Ano? Okay, ito. Samyang ramen. Sabi niyan. Ano, ito na lang. Tingnan natin. Yan sa salad namin. Spicy. Ano, ito na lang. Samyang ramen. Eh, pwede naman. Ano pagkakaiba nila? Ito spicy. Bulldog. Ano kung bulldog? <laughs> Bulldog? Ay, pansit canton. Ha? Pansit canton. Ay, ito na lang, pre. Ito Hindi, masarap ano to, pre. Tingnan mo naman. Ito, ito, ito. Ang ganda ng design yung pagkamukha niya. Ang Ay, ito ganda. talaga. Gwapong-gwapo talaga. Ito ba Tingnan mo original? naman. Puti original. Dalawa kasi ito eh. Ano yung isa? Yung Indo, yung Indo, hindi ba puti yung Indo? Mm-hmm. Ito na ang gusto para malaki oh. Hindi. Ano, <laughs> Parang sa inyo lang yan eh. Tayo <laughs> ng dalawa nito. Gusto naman ano, oh. Tapos, may iba naman daw. Ano, ano, pili ka na lang may sabaw. May sabaw? Ito, chicken na tayo. Wala namang pork dito eh. May syempre. Oo. Hindi, try na lang natin ito, pre. Ay, bawal yan. Talaga natin itlog. Ano? Ito, ang dami natin binili. Parang kilala ko yun dito. Pasya ba talaga kong pera? Kaya pa yun. Oh. Tama ba? Ito, itinamong lang kung tama. Yung guys, andito na kami, pauwi na kasi natapos na ang kanilang kalukuhan doon oh, sa kabibili yeah. lang ng ano. kami ng makakain guys. Kasi gutom na ang mga person guys. <laughs> Kailangan ng kumain. Pero, ayun guys, napindot ng isang tropa. <laughs> ah. Karo ka! Away lang kami! May challenge daw siya! Kain daw siya lang kami! <laughs> diet kape. Yeah, diet kape. Ayaw kasi malapit sa akin saan. Kasi, alam Ayaw naman eh. Ayaw namin, eh. Ay, uh, eh, papayat na daw kami. Kasi diet kami. Diet. Diet na kami. Diet. Guys, diet na <laughs> kami. Diet. Pero ang dami oh, binili. Eh, eh, iwaray mo naman kasi naka-Korean ka eh. Okay, okay, okay. Alright, Korea. okay. Okay. Kaya, ah, Alright. Ah, ah, punta ka naman sa... an- Chicken nuggets. <laughs> punta ka naman sa Waray. Ah, shout shoutout doon. out naman nga dala mga bugto. Ah, anak ng bugto nga dala ay Maning. Wah! Neng. Aram na ako eh, ano. Ah, ah, niyo vlogan ah, Shout out ka naman, Deng. Magaling ka, tol. Ah, pwede ka na maging ano, sir, oh my goddess. Ah, <laughs> okay. Ah, ari ano naman kami yan ha. Ah, ari ano kami yan nakakarasada. uli na kami kasi naginulat man kami. Eh no, maginulat man na niya. Baby. kasi kailangan ako nung kami kumaon kay gutom na. Yan na. Ari na kami. Maraarani na. Yun. Basta shoutout na lang ada kay Pare. Kuya. Ano yan, iisipin ko ano ko na natunog siya shoutout kay Naka Oh, shout out naman dito sa gwapo na to, oh. Shout out. <laughs> shout out sa barber shop eh doon ako nagpagupit nan, no. Kasi alam na. Wah! Wag mo nang isipin yun, wag mo nang isipin yun. Wag, wag, wag, tapos ah. ah, ah. gulo na ito. <laughs> Eh, mapunta na kami dito sa ah, ano. Dito na po kami sa, sa street. Sa pinaka mapunta na kami sa street namin na pinakamayamang, pinakamayamang madam dito sa sa Balat. Section 4? Eh, eh. Oh, ito na, ito na, ito, ito na. Si... Ito na po. Si... Asa ah, na po, ito po, ito po. Yeah, Shout ano out po ano sa ate, kay Mami Runa. Saan na ba si ate Runa? Mami Runa, saan na ba? Pagka yun ay lumabas po, eh, abangan nyo na at parang pera yan. <laughs> At andun po siya sa andun po siya sa lungga niya, yun po sa loob, sa loob, sa loob, sa loob. Hindi mo makikita basta hindi mo makikita yan nasa loob sila. At gutom na sila, oh, magluto na kayo doon. Gutom na person. Tara na.